Saluton kai bonvenon al nia nova episodo mi volas eh, pardon peti pro la malfruo mi spertis ke il kai in eh, problema in eh, aliri la reton kai universitate kai heime kai tio estas stranga coincido kai nu ni tui iru al medito restu cunni cun meditu cunni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro kiu estas eh, ne tro konata mia scie kai temas pri la tiama fama episodio de la rilato inter Zamenhof kai la firmao la entrepreno Hachette en Pariso. Do vi povas trovi la tuton ie pagio cent octec cae mi legos el tiron el pagio cent octec unu cae, ja, mi pensas che valoras la peno cun mediti surgi. Ni batas nun la dicegan muro qui staras inter la popolo. Cent batoi restas sen resultato. Sed ni ne perdas la curagion, cae estas contentai, ciam la cent unua el rompas un bricon. Enua estas tiu ci mar rapida laborado, sed gi nin ne jetos. Cara ciu i dankon pro via pazienzo attendi la hodiawan mediton. facte la hierawan mediton kiun mi registris la tagon poste estas la unua foio ekde la komenco kiam okazas io simila kaj espereble la lasta. Do, mi volas io mette commenti la metaforon de Zamenhof niscias che la muro ed emiliaroi estas unu e la ah kiel ni povas diri tion kutimai analogioi kiu in Zamenhof usas mi estis pensanta pri la greca vorto tropo sed mi mi che tio estas en la plena illustrita vortaro ca do tio levus multe da rimarcoi a vidu la batoi sur la muro estas la maniero en kiu oni rilatas kun la muro tio estas ke la muro kiu staras kiel obstaklo anta uni por atingi la rezulton havas sian rolon por instigi nin firme elteni la kuragion en nia strebo atingi la rezulton ec ciam empirie ni vidas nenian efficon post nia agado, la unuae cent batoi, cio in Zamenhof pri parolas. No, compreneble ni esperantisto in shatas muroin, se ni ne forgesu che muroi havas sian rolon, mi volas diri positivan rolon. Dankon provia atento, gis la venonta hodiaua medito quio aperos nur post iom da horoi, post la nuna, cai fin fine, fine. Antauen sen fine.